Sraith Pictiúr 17. Samhradh iontach. Lá breá gréine ag tús an tsamhraidh a bhí ann. Ar a ceathrú tar éis a trí bhuail Niamh lena cara Síle ag an séipéal i lár an bhaile. Thosaigh siad ag caint faoin samhradh. Cheap Niamh go mbeadh samhradh iontach acu. Dúirt Síle go mbeadh a lán le plé acu ag deireadh an tsamhraidh. Chuaigh siad amach ag lorg oibre. Bhí agallamh acu le bainisteoir an óstáin áitiúil. Thug sé post páirtaimseartha dóibh. Cheap Niamh go raibh an t-ádh leo post a fháil. Bhí ar na cailíní seomraí an óstáin a ghlanadh. I lár an tsamhraidh chuaigh na cailíní ar laethanta saoire. Thug siad cuairt ar an Róimh san Iodáil. Chonaic siad a lán áiteanna stairiúla, mar shampla an Colosseum. Cheap Síle gur chathair ghleoite í an Róimh. I mí Lúnasa d'imir na cailíní i gcluiche ceannais peile na mban. Bhuaigh siad an cluiche agus bronnadh corn orthu. Chuaigh siad go dtí an phictiúrlann go minic i rith an tsamhraidh. Chabhraigh na cailíní le Cumann Naomh Uinseann de Pól freisin. Thug siad bia do dhaoine bochta a bhí ina gcónaí ar na sráideanna. Ghabh an bhean buíochas mór leo as an mbia. Ag deireadh an tsamhraidh labhair siad faoin samhradh iontach a bhí acu. Cheap Síle gurb é an samhradh ab fhearr riamh é. Dúirt Niamh go raibh sí ag súil leis an mbliain seo chugainn.